नमस्कार जी सत साहेब क्या नाम है जी आपका ललिता जयवंदी कहाँ से आए जी आप पुणे महाराष्ट्र वाघोली संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप सात आठ दो हजार सोलह संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद आपने नाम दीक्षा ली जी हाँ उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे आ, बस शिव जी की पूजा करते थे कुछ नहीं कैसे करते थे कोई व्रत वगैरह करते थे हाँ व्रत वगैरह करते थे बस मंदिर में जाते थे और तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े क्योंकि बहुत सारी बीमारी से मैं दस बारह साल से जखड़ गई थी क्या बीमारी थी आपको मेरे को रील के हड्डी में तीन जगह मन के में गैप था और मेन जो माकड़ हड़ बोलते उसमें बाघ है और भूत बाधा तो बहुत थी उसी चक्कर में मैं बहुत साल गुजारे झाड़ फूट भी हो गई दवाई भी हो गई मैं बहुत परेशान हो गई उस चक्कर में कम से कम आठ दस लाख तो मेरे यही चले गए फिर ऐसा हुआ कि मैं उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से उसके वजह से फिर ऐसे लोग मतलब सारे रिलेटिव सारे रिश्तेदार मुझे देखने आते थे कि मतलब ये कम उम्र में इसको इतनी बीमारी है और बीमारी जो जाओ मुझे एम किया और सब कुछ किया फिर उसमें सब सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते थे फिर बीमारी नहीं छूटती थी और खाना तो बहुत ही दूर की बात थी बस चाय पीती थी कभी कभी दाल चावल बस उसके अलावा कुछ नहीं खाती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए जो एक मेरा लड़का है बड़ा वो 2009 से जुड़ा था तो मेरी ज़्यादा बीमारी देख के वो आया बोला कि सत्संग सुनने चलोगी मैं बोली अभी आज भी मरी कल भी मरना है तो एक बार ले चलो मुझे मैं चली आऊँगी फिर वो यहाँ सत्संग सुनने आई इतनी तकलीफ़ हुई मैं बैठ नहीं सकती थी इतनी तकलीफ़ हुई फिर मैं बोले अगर सच में भगवान है तो मुझे यही बैठे बैठे ठीक कर दे फिर ऐसी हो गई मालिक की दया संत रामपाल जी महाराज से कि लास्ट में उनकी रमैनी जब चल रही थी उसमें उसी दौरान जैसे कोई ऐसे मेरे शरीर में से खींच के बाहर निकाल दी बीमारी और उस समय दो मिनट में बेहोश जैसी हो गई इतनी बीमार हो गई तो ऐसे में मेरा लड़का बोला इसको ला के चाहे मैंने गलत किया क्या कुछ उसको ऐसा लगा मतलब बीमार ज़्यादा हो गई क्या लेकिन नहीं परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बीमारी ऐसी निकाल दी फिर उसके बाद 2016 मतलब सात आठ आखिरी दिन था उसके बाद आज तक मुझे एक दवाई नहीं लग रही है ना सलाइन चढ़ रहे ना कुछ भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको ये सारे के मतलब जो हमारे घर में मुझे भूत प्रेत बाधा सताती थी वो भी ख़त्म हो गई और घर में छोटा ला पोता था मेरा उसको भी तो डेली भूत बाधा होती थी कि रोज़ उसको दिखाने जाओ और उसको जो बोलते खाना भूत का होता है देना पड़ता था नाम लेने के मात्र मैंने फिर उसको एक दिन भी भूत बाधा नहीं हुई ना मुझे प्रेत बाधा हुई इतनी प्रेत बाधा होती थी मुझे पहले कि मैं इतनी चिल्लाती थी तो घर के सारे लोग जग जाते थे और उठ को मुझे देखने आते थे क्या हुआ अगर वो मुझे पूछते तो मैं उनको उसी हिस्से में थप्पड़ मार देती थी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता था वो बोलते तुमने मार देते थे मैं बोली मैं क्यों मारूंगी कि मैं तो बीमार रहती थी लेकिन ये भूत मेरे से बहुत सताते थे फिर इसके आने के बाद ना मुझे प्रेत बाधा सता रही ना भूत सता रही और कुछ बीमारी नहीं है सब एकदम नॉर्मल जैसे थी और क्या लाभ हुए अभी ऐसे लाभ तो छोटे मोटे लाभ तो डेली परमात्मा दे रहे संत रामपाल जी महाराज क्योंकि मैं टॉयलेट तक नहीं जा पाती थी तो मैं अपना सारा काम खुद करती थी आपने बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके में जो गैप हो गया था उसको आपने कौन कौन से डॉक्टर को किस हॉस्पिटल में दिखाया उसमें सारे डॉक्टर को दिखाया था हमारे जो गांव में रहते थे उनको दिखाया फिर मेन हॉस्पिटल लाइफ लाइन थे उसमें दिखाया फिर एक सिद्धि विनायक हॉस्पिटल था उधर दिखाया और सिटी में भी दिखाया फिर कुछ नहीं डॉक्टर बोलते जब तक तुम्हें ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी ना इसका ऑपरेशन होगा ना कुछ नहीं फिर मैं बोली फिर कैसे करेंगे मैं कुछ तो इसके ऊपर इलाज होगा ना बीमारी है तो इलाज तो होना चाहिए तो बोले नहीं इसका नहीं ऑपरेशन होगा मैं बोली ठीक है बोले दवाई खाती रहेंगे फिर मैं सोचती थी अगर इस दुनिया में भगवान तो है बोलते हैं लोग लेकिन है तो मुझे मिले और क्योंकि मेरी बीमारी से छुटकारा हो और घर में सुख शांति मिले भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे भगत समाज को संदेश तो क्या उस लायक तो हम है ही नहीं है मैं यही कहूँगी क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव है रिश्तेदार है उन सबको मालूम है कि मेरा आखिरी दिन था मैं जाने वाली थी कैसे भी करके कि आप सत्संग सुनो साधना चैनल में साढ़े सात से साढ़े आठ बजे और आप भी सत्संग सुन के पहले जानकारी लो ज्ञान समझो और फिर उसके बाद आप नाम दीक्षा ले लो आप अपनी स्थानीय मराठी भाषा में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मराठी भाषा में तो ये बोलूँगी कि जो कोई प्रॉब्लम मला होता आणि ज्या आजारातून मी मुक्त झाले मला भूतबाधा प्रेतबाधा होती त्याच्यातून मी हे सत्संग ऐकले ऐकून मी समजून घेतलं आणि नाम उपदेश घेतला उपदेश घेतल्याच्या नंतरून त्याच क्षणी परमात्मानी, संत रामपालजी महाराज यांनी माझा आजार मुळापासून काढून टाकला बहुत बहुत धन्यवाद सत्साई